Ebana, uongozi wa klabu ya TP Mazembe ya kule mjini Lubumbashi nchini DRC Congo umemtangaza kocha kutoka nchini Senegal Mamadou Lamine Ndiaye kuwa mkuu wa benchi la ufundi la klabu hiyo. Saa kadhaa zilizopita klabu ya TP Mazembe ilithibitisha kumrejesha kocha huyo ambaye aliwahi kufanya kazi klabuni hapo miaka 13 iliyopita akiipa mafanikio klabu hiyo mwaka 2010 kwa kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika na kucheza fainali ya FIFA Club World Cup huko Abu Dhabi ambapo walipoteza mbele ya Inter Milan. Kocha huyo amerejea klabuni hapo na kuanza upya huku kikosi cha TP Mazembe kikishindwa kufurukuta kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na ile michuano ya shirikisho barani humo chini ya kocha mzawa Mihayo. Kazi kubwa ya kocha huyo ni kuhakikisha kwamba anarejesha makali ya klabu hiyo ndani na nje ya DRC Congo huku akitajwa kufanya usajili wa baadhi ya wachezaji ambao wataweza kusaidiana katika kibarua hicho. Mwishoni mwa mwaka 2022 kocha huyo mwenye umri wa miaka 66 alihusishwa na kujiunga na klabu ya Simba Sports siku chache baada ya kuondoka katika klabu ya Horoya IC ya kule nchini Guinea, lakini baadaye klabu hiyo ya Dar es Salaam Tanzania ilimtangaza kocha Robentino. Maoni yako ni yapi sasa kwa Ndiaye kwenda kuiongoza TP Mazembe? Makali yake yatarudi kama ilivyokuwa awali mwaka 2010. Unaweza kusha nasi kwenye upande wa comment hapa. Mimi naitwa Dawson von Bismarck na unakuwa umetisha kinoma noma. Until next time.